araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Ako po muli si Taope. Alam po ninyo patapos na ang taong 2022. Maraming mga hamon at mga pagsubok ang ating napagdaanan. Kabilang na dito nung panahon na tayo ay mag-design bilang independent lagi. Nagkaroon tayo ng takot na baka wala tayong mga supporters at mawalan tayo ng mga followers. Subalit, pinasok ko ang reaction video patungkol sa mga political issues hanggang sa mga charity vloggers. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita ang ating potensyal nang mabigyan natin ng reaksyon ang Ka-Business Family at si King Lux na ngayon ay umaabot ang isang reaction video umabot na ng almost 300,000 views Maraming maraming salamat sa pagkakataon ito. Subalit batid ng lahat na ating hinahanap ay ang pagtulong. Hinahanap natin ang charity mission na naudlot sapagkat ito ang dahilan kung bakit narito tayo sa larangan ng social media. Nagkaroon ng pagkakataon na muling mabuksan nang tayo ay kinausap ng Friends Life Matters UEC at ipinagkatiwala nila sa atin ang isang pending program sa ilalim ng tulay. Pangatlo na yata. Pangilan? Pangatlo. Pangatlo. So nakapunta ka na nung mga previous. So ito mga kaibigan, ang ating mga bata na nasa ilalim ng tulay, hindi ko inaasahan na ito ay masundan pa. Hanggang sa lakbayin natin at tumawid tayo ng ilog patungo sa Isla Pulo upang doon ay ihatid naman ang mga pagkain para sa mga batang taga roon. Kaya mga kaibigan, tayo po ay nakarating na. Nandito na po tayo sa Sitio Pulo. Maraming salamat, Friends Life Matters USA, Press Alex Cayetano, sa lahat ng mga bumubuo nito. At syempre kay Sigdit at Ma'am Sheikh. Nagkaroon tayo ng break ng ipagkatiwala sa, kani- sa atin ang isang malakihang charity mission sa Balutundo kung saan 200 na pamilya ang ating nabigyan ng tulong. Pinasok natin ang Smoky Mountain at doon ay pamahagi ang tulong biyaya mula sa Friends Life Matters Ministry. Yes! Sa araw nito ay napakasulit at napakapagal namin dahil tayo po ay nakapunta rito sa inyong lugar. Siyempre sa tulong ng mga taong may musilang na puso mga Pilipino na nakatira sa Amerika. Sila ang Girls Life Matter USA! Yes, sir. Nagkaroon din tayo ng pakain mula sa Team Legit. Sa pangunguna naman ni Ken Celeste. kaibigan, so sa araw na ito, nandito tayo ngayon sa MacDo at mayroon tayong mga batang dadalhin dito para pakainin. Eto na, mula po sa ating mga kaibigan, mga nagkakaisang vlogger ng Team Legit Extreme. Kasama na... Mula dito ay nagsunod-sunod na ang ating ginagawang charity mission hanggang sa ilunsad natin ang isang programa ng Sugod Bahay. Unang tumugon sa hamon sa Everyday Bandy ng Team Pima kasama si Rakitira sa Taiwan. Dito. Lagi mo tatandaan, ka sigurado. sa tuloy-tuloy ang ating mga misyon. Sa hindi ko inasahang pangyayari, isang kababayan ko ang nagbigay tugon naman. Natulungan si Lola Lecha sa ating pangalawang sugod bahay. Iyon po naman ay si Mami Bit Alcaraz. Ano na yun ang masasabi ko? Lakot na natin, Noy. Salamat. Oo. Yes. Ito po, ano, ito pong bigas natin at itong mga groceries ay mula ito sa ating kapatid na si Beth Alcaraz. Isa po siyang vlogger na sumuporta sa atin at nang ipalabas natin ang iyong video, tinanong ko sila kung karapat dapat ka na para sa ating subod bahay ng bato. So si Lola ngayon ang beneficiary natin sa ating sugod bahay number 2. Dito ay nasundan pa ng ating mga kaibigan sa Team Budol. Nang pasukin natin at bigyan ng biyaya si Lulo Alfredo ng bigas, groceries at culture mula naman kay Kabayang Juan Channel. Habang tinutulak ko ang wheelchair at nakasakay si tatay, patuloy siyang nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat at pumapalakpak. Ramdam na ramdam ko na mga oras na yan ang walang mapagsidlang tuwa sapagkat malaking tulong sa kanila ang wheelchair na ating dala. Sinundan ito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 Simpleng kadakilaan ang pagtulong ng lubos Sorpresa ng tuwa sa puso ay tagos O sino ba ngayon? Isang araw may kumatok sa ating page Nangangailangan ng wheelchair ang isang batang paralitiko na tinugo naman ng ating kababayan na si Marisa USA. Tinungo natin ang Bacoor doon sa Talabadus. Kahit nagkaligaw-ligaw, nakarating ang tulong biyaya. So, at least ha, ayun, uh, ah, mga kaibigan, nandito na po yung wheelchair na no, nihatid natin. Sobrang napakalayo talaga ng lugar nila. Kayaan mo, uh, ilan ang nilakbay natin mula tayo sa, nagpunta tayo ng Kainta, Maynila hanggang dito. Nagkaligaw-ligaw man kami, pero kahit pa paano, naisaayos natin. So ang wheelchair pala, ang nagbigay sa iyo ng wheelchair, ay ang kababayan natin na nasa Amerika, si uh, Ma'am Maresa, USA. No? Isa siyang uh, ah, taga-lawang din. Ayan, uh, naging daan po natin dito ngayon si Mother Lisa. Ano masasabi mo ngayon? Uh, mga, ano, Marisa, thank you po sa, ano, sa pagbigay mo ng wheelchair sa ako. Maraming salamat. Ngayon na nga sponsor na salamat. Naiyak na si Madel. Nang mabanggit niya ang salitang salamat, dito na Tumulo at pumatak ang kanyang luha. Luha ng kaligayahan at saya. Sa pagkakataong ito, maipapasyal na ang kanyang pinakamamahal na apo. Umabot tayo sa 50,000 subscribers sa taong ito. At dahil dito, ay naghanap tayo ng mga pamilya na tutulungan, mga kababayan natin na nakatira sa Bulilak, Marikina. Ito naman ay naisa katuparan sa Tugon, at suporta ng ating mga kapatid na sina Adelpa Jimenez, Marites Renor, Lourdes Umipig. Marami pong salamat sa inyo sa taon-taon ninyong pagsuporta sa ating misyon. Mayroon pa tayong nakabinbin na sugod bahay. Mula naman kay Ate Sende at siyempre isa pa sa Team Cornibol. Bago matapos ang taong ito ay ating ibibigay. At isang surprise ang ating gagawin sa birthday ni Batsy kung saan mayroon tayong mga kababayan at mayroon tayong mga kabataang papasayahin. Sa taong ito sa pagtatapos mga kaibigan, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta ng ating channel. Naway sa 2023, nariyan pa rin kayo at ipagpatuloy natin ang misyon ng pagtulong sa mga nasa laylayan ng ito. Ako po si Taong Gala at kasama po ang aking pamilya. Bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at naway isang masaganang taon para sa lahat ng mga Pilipino. Sa lahat ng mga vlogger, maliliit man na nag-uumpisa pa lang, sanay sa taong 2023, ay ito na ang pinakamalaking break na makuha natin ang ating mga pangarap. Huwag lang po kayong sumuko. Tuloy sa pagsaguhan at patuloy lang nakapokus sa ating mga goal. Sa muli po mga kaibigan, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Ako'y nagmula sa isang madilim na sulok at tila sou man lang na kahit maiba ang itsura ng bahay. Bahay man lang kung tawagin, itong kay Harakay na Kariksa. Sa December, mataranas man lang siya ng kakaibang klase ng tulugan. Ngayon ay nahirapan. Thank you.